karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu leo nitaenda kuonyesha jinsi ambavyo napata huu mwonekano. So without further ado, let's get to the video. again. It's a redskin. again. redskin. Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usahau pia kuniachia comment yako hapo chini, na kitu kingine, share hii video na marafiki zako, na kama huja subscribe kwenye hii channel, please subscribe, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.